在帝国之前呢，我大概不是在台厂的 ODM 工作，然后就做笔记电脑，所以做做了大概五五六年。那当初在 Connecticut 在找 b i a s 工程师的时候，我第我其实有问他说，你们公司又不做 b i a s 为什么要找 b i a s 工程师？那他给我一些理由，就是比如说呃，我们需要一个人会讲 ODM 的语言那才可以跟可以跟他沟通。 那简单来说，我想他们的意思就是说，O D A 很难沟通，所以我找一个人一起来跟他们沟通。 <laughs> 那我加入 c o m e r n i t e 大概也快两年多的时间，我发现 O D A 真的很难沟通。 <laughs> 对。那我想大概，嗯，大家应该，林女士应该是不需要介绍嘛，所以我就直接切入 B I a S 到底是什么东西，这样。那 B I a S 是什么东西？当然大家都知道，嘛 B I a S 解开、拆开就是 Basic Input Output System 嘛。 那可是对大部分的人来说啊，八 S 对不是做八 S 或做不是做比较底层的人，大概不是很了解八 S 是什么东西。对大部分来说，八 S 就是八 S 就是一开机的时候，按下按按下那个按键之后，屏幕上就出现很多一些让人家看不懂的字眼，然后一些数字在那边跳。对大部分人来说，就是就是这个画面嘛。然后甚至有时候对某些比较比较在常在用的人，八 S 就是一些你按下按键的时候会出现一个蓝色的画面。 哦，对不起，我是谁？哎，是是这个，是这个这样子的画面，你就可以进去调整一些设定，调整一些像是你有些可能不叫业界的呃，不叫喜欢玩技术的人会调一些什么超频的设定，或一些硬体的开关啊、硬体的设定等等。那其实这些对大部分使用者来说也是蛮艰深的一些，就也不知道是什么东西。那我以前就是在学生的时代的时候，永远记得那时候。 有时候就会玩一些 DIY 嘛，然后他不是买主机，主机板都会有一些手册吗？刚开始曾经有一阵子开始，出完主机板的厂商全部都附上了中文的手册，有没有？大家都很有印象。可是我从来没有看懂中文的是什么，所以我永远都是翻到英文的那边，我才知道他在讲什么东西。 <laughs> 那其实八 S 当然不是只有这些奇怪的画面些奇怪的字。 它当然，它当然就是一些像是它做一些，就跟我们如果有在做 IT 的人就知道，会有一些硬体的初始化。然后当然，它一开机的时候也会去对某一些硬体做一些 self test。那对针对不同的，针对不同的厂商，像是一可能是 HP，可能是服务吧，甚至主机板厂商的素食啊等等啊，就会有一些自己的特殊刻字化。那当然，它有时候就会提供一些。 那新的 b i a s 啦，尤其是在新的，现在我们比较知道的是，那个系列 b i a s 已经是过去式了。以今天来的话，基本上已经是过去式。那现在是 UEFI 嘛？因为 UEFI 就会提供一些比较标准的界面，标标准的 API。那当然它不叫 API 啦，叫它叫 service。就是举例来说，它有一些在开机过程当中可以用的叫做不 i c e 然后以及当，就 b i a s 把控制权交给 OS 之后。 它会扣一个叫做 exit boot service，之后只剩下一些叫做 long time service。那 long time service 就是 BIOS 也好，或者是作业系统 Linux 啊、Windows 啊，他们就可以使用。那除此之外，就是一些像 power management 的一些设定，BIOS 也都会宣告一些一些呃硬体上面的设计设定以及设计，然后把讯息传给作业系统。那那当然，像新的 UEFI 会对多重开机会比较。 资源度会比较高一点。那附上的这个图是从呃蛮标准的一个从 UEFI spec 里面出来的一幅图，它大概就是把 b i a s 切成几个几个阶段。那第一个阶段就是 secure 一开机的时候，它会去验证一些事情。然后在一个叫做 PEI 的 stage，PEI stage 大部分做的就是像硬体的初始化，最明显的就是 CPU 的初始化、记忆体的初始化。 这样子，接下来在开机的过程当中，以及在交给 OS 系统中，我们的硬体设定它才会正确，然后机体的呃机体的分配也好，resource 的分配也好，才会比较才会正确。那当然，接下来就是开就是一些像刻字化，刚刚提到刻字化，或者是选择开机的界面，就是所谓的物理外设在内的 B D B D S。那之后，当所有事情都结束之后，现在。 以 UEFI 来讲，它有几个选择嘛？它就是可以交给 EFI 的 application，那那些工作等下还会再稍微提到，或者是把做控制权交给 s h a r e 然后或者是就干脆把控制权交给了作业系统，像是 Linux 啊，它可以开始 load，load 都交给 Windows。那接下来就是会回到，呃，就是会直接进入到 OS 之后，它有一些那有一些刚才讲的 r o n time 的配置就可以跟作业系统。 互动不，应该说作业系统可以跟这些动态 f a c e 互动。然后当然，你就如果你关机、重开机等等的之后，After Life。那提到现现在大概刚才有提到，其实 BIOS 非常相关的技术文件有非常多种。那以今天来说啦，我觉得最重要的大概是有两份。第一个就是刚才呃提到的一个叫做 UEFI。那第二个下会稍微介绍叫做 ACPI。那 UEFI。 是相对于以前我们有所谓的叫做 legacy b i a s 大家都想在做，大家蛮多，应该都除了几位比较年轻的之外，蛮多资深的人都知道，以前的 legacy b i a s 就是用 S 二十二个写的嘛，然后很复杂，没有人知道，就是每一个 b i a s 每家公司做的都不一样，然后没有人知道你们在写些什么东西，大部分都是 cross source。那接出，他当然说 UEFI 就是一个新的界面，大概在一九九零年代的时候开始产生，在两千年之后越来越被整个技术业界所导入使用。 那现在基本上你们买得到的所有电脑，我不敢说百分之百了，但是大概百分之九十九以上可能都是，呃，应该都已经是 UFI e 了。那有些会有切换，所谓到都，它还是会有切到所所谓的 legacy mode，它是透过一个叫做 CSM 的 mode。那 CSM 是 CSM compatible 什么吗？对不对，反正它是一个一个一个切换到 legacy 的模式。 那它现在就是 E F I 是完全可以取代这个东西的。那那 E F I 大概就是会比较特殊，但是它大概就是提供一个界面。那它 E F I 它其实只是一个界面的 interface，它其实不没有讲说底层要怎么做。它很多的，比如说你有我很多 A P I，我有一些 long time service，不，l time service 下面怎么做你可以自己做，但是它提供一个标准的界面，让作业系统或者是像 E F I 这类可以去透过这个界面，然后直接可以跟问题沟通。 它认我们当然就知道会跟底层的硬体沟通。那当然，刚刚提到它是一个完全的 PU interface，所以 UEFI spec 看出来，就打开来一看，你就会看到说哦，某某 interface 长怎么样，波多 type 怎么样，它吃什么 i n t 吃什么 o p e r 整份一千多页的 document，大部分都在提这些每个 interface 以及 interface 之间怎么互动，然后它有什么限制。那当然有一些会是比较特殊的。 那现在大概有几比较常见的几种 implementation，当然就大概常见的就是 Intel 的 e d k 叫呃 Tiano，现在好像已经叫 e d k 已经不用 Tiano 了。那 Tiano 本身是 Open Source，所以其他 source code 可以抓下来 compile，然后也可以用在 Q QM q m U 上面，可以直接使用。然后你可以改，可以设，可以使用，可以 debug。那当然像比较其他三家，呃，另外三家的像是 a m i 的 Arc a i c 是它自己的。 那 b i n 的 Security code 也是他自己做的，比较不一样的是 Inside Inside 的 H 多，其实很多东西是从 p i a n o 这边来的，所以它里面会比较接近。那顺带一提的是，我们大家都你以以往都说，当然 a s 都不是 open source。那第一个 p i a n o 是，那除此之外，大概在我九月份的时候去了 New e w y i r k 的 Park Fest，遇到 Intel 的机会。 他们说他们最近出了大概大家可能也都知道一个叫做 m i n o w f o 的东西，一个小小的有点像是小的像 Atom 的平台，一个一个小小平台。它的 bias 他说他们会那时候说会 open source，那时候是卡在 Legal，那 Legal 还在决定说这个东西在审核当中可不可以用，可不可以抓下用。那他提到里面有一些比较属于晶片组的 Module 还是用 b i n a r y 的方式给，那那其他的部分其他会都是 open source。那比较值得一提的是。 九月份的 UEFI Park Fest 是跟 LinuxCon 一起合办，所以他们现在可能就是两边也可能会越走越近。我们也是期待说，也许哪一天，也许哪天呢，在 BIOS 的世界中，我们会看到更多的 Open Source。然后大家可以，大家可以也是不管是 Contribute 的呢，还是使用，还是任何有其他的想法，会越来越接近我们现在 Open Source 的世界。那它当然有一些 UEFI 讲过为什么要取代，那当然有一些好处了。 像是开机比较快啊，现在几乎都是要说什么要三秒之内还是五秒秒之内？那当然，雷个西的时候，现现在用 v i 可以支援到更大的、更大的那个一点的容量，还有一些对于以往我们其实我们 PC 早就进入三十和 TeriMo 已经进入几十年了。那雷个西 b i a s 大家一直在骂的就是，我都是三十 bit 的 CPU，我有四 G 的记忆体，可是 b i a s 我就有用一面打， <laughs> 最主要是因为它限制在利用。 在 real m o 那所以现在可以切到 p r o t e c t i e mode 也是 UEFI 的一个很大的优点。当然有一些刚才讲的 standard 的 services，还有 U UEFI share。那现以往我们大家都是拿 DOS 嘛，不管是 MS DOS，甚至像一些 open s o u r c e 的 free DOS，那些东西其实也真的旧了，该让它走了。它也是 real 也是 real mode 的的那个 Operating System。那它当然现在 UEFI 就提供一些标准的 share。那当然这个最后一个哎。 我跟寿司界真的都很不喜欢 s e c u o o a 哎，大家都很讨厌。其实我也不怎么喜欢它，我觉得他有点多余了。但是杂音蛮多的，非常多杂。音。那我想 Maybe Garrett 也好像我们像我其实也跟 Efi Four、UEFI Four 的几位，就是像一些 VP，他们就聊过这件事情。哎，他是他是他是中国人啊，人蛮 nice 的。当然有一些很多阴谋论啊。那其实我也想，只要讲这个话题，大家都有一些疑问。 想要知道 Secure Boot 是怎么样，或者是哪边不好，微软有没有阴谋论？大家有没有想知道的、想要了解的？所以 Secure Boot 的宪章到底是谁啊？这个是个好问题。那我有问，他说其实这个东西大部分人都认为是微软的阴谋。那我不敢说是我们不会说是微软不是既得利益者，他是。但是这个东西最早是 Finis 提出来的概念。当然。 那时候提出来说，没有人理，没有，就是他把这个 state 然后接到 U 直接拨啊，没有人理他。然后过了一段时间之后，他就觉得微软就觉得说，哎，好像这个东西可以改善，可以使用。然后波浪也同意。那当然还有另外一个，是因为他说之前有一些在国外的案例，就是有一些政府机构被一些病毒干扰或者是类似。他说是那如果那时候有 c u 省 Q 度，刚好可以避免这些事情。所以他说，其实政府很多单位。 也是希望有这个东西能够，就是在 spec 就定好。那当然微软还，我还是认，我自己认为微软是既得利益者没错。当然他们也提供非常多的协助，对这个 spec 非常多的协助。那还有没有觉得比较讨厌这个东西啊？或者是所以那每次签 kernel，每次有更新 kernel 的时候，必须要每次都签一次吗？如果是有 kernel 的话会签，但是现在 kernel 并不是因为。 因为 e f i application 的签章目前只有两个机构测，目前所知只有两个地方测，一家叫做微软，一家叫做 Connectico。那很不很不巧的是，因为 Connectico 没有那个 r e s o u r c e 所以 Connectico 只签自己的东西。我们讲的是 e f i application，因为签这个要对对对方有一些调查，你怎么知道对方？就像我们不是会交换 G 那个 g p t 对啊，你要知道对方是谁嘛？那当然，其实 Connectico 没有这个资源做这些。那所以目前。 就变成说，所有第三方的单位要签，你要去找微软。那这个就提到另外一个故事。当然，为什么没有另外第三方公正的单位去签，愿意签这个事情？答案是，呃，曾经 UFO 了说他们愿意去跳起来做这件事情，但是发现经费，对方的经费，呃，那家是 VerySign 这家公司要求的发卷，呃，要求的蛮要求的那个费用。 是 UEFI for 了，一年三分之一的发掘，哇！可他们要求非常多，所以他们 for 那时候就跑去跟那个最大的支持者微软说：“哎，反正你有，你要不要跳出来做？”那微软回去问一问，就说好。那当就是大概故事是这个样子。如果有一些，所以微软，我我还是说他是既得利益者，我觉得他是，就他其他其实当然是提供蛮多东西的。那大家还有没有什么想知道内情？ OK，那没有，那我就跳继续下去。那其实我觉得呃，当看很多 b i a s 的 document 的，那接接下来就是谈论 ACPI。ACPI，哎，大家对 ACPI 这个名词熟悉吗？不熟悉是吗？UEFI 呢？有些还有还没什么想知道 UEFI 的。OK，那 ACPI 其实大部分的规范就会真的跟作业系统。 还有韧皮本身就是 b i a s 本身比较仿的比较更密切一点，你看，像 UEFI 刚刚讲到，它其实很多东西是跟作业系统无关，是在交给作业系统之前要做的事情。那 ACPI 在另外一方面，它就是完全在由做 BIOS 去叙述或者去设定这个硬体，然后把这些硬体的资讯传给传递给作业系统使用。那当然写很多字啊，它当然就是。 希实就是它，它是同时间是软体，软体就是给刚好就是给作业系统端的嘛。然后硬体的 interface，那它当然就是叙述，它然会叙述一些资讯给作业系统，那作业系统就知道怎么去控制底层的底层的硬体。那我觉得这当然在对我们很多时候来说，ACPI 才是真正跟我们关系更为密切的。 那刚才讲说，那到底 ACPI 叙述？我们讲说叙述，那它叙述了什么东西？那它其实也是一份非常非常厚的 document，印出来大概这么厚吧。那我我只这边只是举个例子，大家可能有些人也看过这些图。那当然就是一些系统的状态，它就是讲 post 嘛。那系统有一些状态，可能在一开始的时候我们是在 G 三，就是关机的模式。那如果你可能就是插上电之后，你系统就会转转成，可能就是。 转到 l e g a c y 或者是甚至在 g 5它是关机的状态，但是它其实是没有停运作的。那你按下 power button 之后，它会转到无 g state，叫做 S0。那 S0 当然可以转入到一些 Sleeping state，就是我们常听到的 S 一二三呃一二三一二，大概常不常听到，因为也没有人在用。但是我们可以听到什么三呐，S 三呐，就是 Suspect，S 四就是 Hibernate，就是休一个是睡眠，一个是休眠。 然后关机又这 S 五就烧烧了嘛。那这些这个就是，他会叙述这些资讯，跟八 S 会叙述我怎么样让系统让硬体进入 S 三，那怎么让系统进入 S 四？怎么让系统关机？因为关机实际是硬体硬体的状态。那八 S 就是希望把这些资讯隐藏起来，或者是我用叙述我跟你讲说，当你要关机的时候，你硬你的思维系统去填什么 register，硬体就会直接进入 S 三。 填什么 r e g 的 r e g i s t e r 它就会见到 s 四、s 五等等。所以它做的工工作就是叙述，大部分情况都是叙述。所以这是个很标准的 ACPI 会告诉作业系统的资讯。那当然还有一些像是，第一就是比如说 e v i c e 的 state 啊，一二三啊，然后一样其他的何种。那其实这些，其实我们最常很多人都会问，尤其是科诺工程师，客群里的最喜欢问的就是。 为什么这些东西就需要 BIOS 跟我讲？哎，我抓一个字，我给一个 driver，那作业系统就给一个 hook，作业系统就可以做了嘛？对，它答案是对，的确是。那其实为什么真正的理由就是，如果 BIOS 都已经叙述了，你就不需要每一个不同的硬体给一个不同的 driver，反正你 b i s 都叙述好了，我只要一个 ACPI 的 driver，我我去读取这些设定值，然后这个作业系统就知道这些情况其实上怎么运作的。 那当然，这也是为什么常常会听到啊，又是 b i a s 的错，这台 b i a s 这个 b i a s 是烂掉的，的确也是啦，的确也是。那所以刚才就提到，哎，那我们有刚才提到一些 b i a s 的一些界面，以及跟作业系统比较上层的一些工作模式。那我这边就举几个例子，让大家知道说，其实跟其实实际上是怎么运作的。那大概现在。 除了一些像硬体，很多硬体 device 本身是不需要用 BIOS 去设定，你可能会有 d r i v e r 那以系统来说，我们大概就分主要是两种，当然以前还有更多种，不过现在就是大概就是刚才提到的硬件 b i long t i m e service，因为 s h o t i m e service 已经不能够使用了，太经过了。一个就是另外就是我们刚刚提到 ACPI 的，那 ACPI 其实才是大宗。这两个东西，它的其实 long t i m e service 跟 ACPI 的这个 register 很大部分是重复的。 非常非常多部分是重复。举例来说，UEFI 它会跟你讲说，你如果扣一个 long time service，你就可以从你的系统的 b i a s 就会跟你讲说，你现在系统的时间是几点几分。那其实根本不需要嘛，我要 t 机自己读一下就知道了。对，但它有这样子的 service。然后它也会说，如果你想重开机的话，你就扣一个，你就你就呼叫一个那个 UEFI 的 long time service。那其实也不需要嘛，我们都知道自己。就是其实 driver 它就 作业系统以前没有 unify 时候，我就知道怎么重开机，我也不需要。但它那 ACPI 有叙述类似的东西，那他们有点重复。但是我想他们最早的想法就是，反正我把这些都定出来啊，有没有人用以后再说。那这个是从 ACPI 抓下来的，图，其实就可以看到它的状态，其实就是在作业系统已经漏完之后。所以我上面有作业系统，这是整个是作业系统，我上面有白 l a 我有透过 k e r n e l k e 科诺，里面有所谓的 ACPI。 不管是 r e g i s 的 b i a s 还是一些 table，它可以透过一个 interpreter ACPI 的 driver 去读取资讯以及去写资讯，就可以控制底层的硬那我也提到说，刚才也提到，在才在这强调强调过，其实 device driver 我也可以做一样的事情，我根本不需要透过 b i a s 所以有时候就是一个分工的状态。如果你这个你是要透过 b i a s 做呢，还是要透过 driver 做？它有时候是个硬体设计呃系统设计的一个选择而已。 那这个看起来有点模糊，那我们就举个比较常见的例子。那在我们常常在桌面上，我想控制 Bluetooth 嘛，对不对？然后一个 Bluetooth 的 i c o n 在上面，那它它是有 p r l s e c t a t i o n 那做的时候它可能透过 i P Q 这个卡妹，我不知道是不是每个地方都有，但是至少在我机子上有。然后它这个这个时候透过 H P Q 以 H P 的机器来讲，它就在克隆里面有一个 H P W 的 kernel m o 克隆马 e 它就会。 呼叫在 b i a s 里面的层次，然后再透，那这边就是你现在就是硬件嘛。那 b i a s 可能就会去最去 e c 去做读写，去设跟 e c 讲说请改变 WiFi 或者是突突刺的状态。然后最后 w i s s 可能就会被打开，或者是被关掉。所以我们可以看到，这就是一个很标准的一层一层的呼叫。那好处就是说，今天我如果我没有这个 interface 的话，我可能每个 driver 要做不一样的事情。那当然，其实这。 也有可能是这么做的没错，就是这个 interface 没有的话，我就没有办法控制，至少没有办法从硬体硬体端控制。所以说它只是提供那对于所以说今天只要如果有这样的 interface，我只要 HP 在那我可以有支援 HP WMI，我就可以透过完整一模一样的 interface 去去改变它的状态，那我就不用特殊再去设定一个特别的 module 去控制它。那这个又是另外一个例子那。 因为我以前是做笔记电脑的，所以我最喜欢用笔记电脑的各项东西。这个是一个很标准的 ACPI，叫做 Control Method Battery。那它在这个是一个普通的电池的状态，它可能电池会有一些像是我现我的硬体的设计容量是多少，我硬体硬呃对不起，我电池的设计容量是多少？我电池现在可以充的容量是多少？以及其他的数据，这个是一个很标准的一个电池的一些资讯。那 在 ACPI 里面，我就可以用在 ACPI 里面定义所一个叫做，我可以定一个叫做 battery 的，通常现在好像都叫 battery。它的 ID 就跟他讲说 p 7 0 c 零 a 它就是跟作业系统讲说这个是 Control Method Battery。然后它会提供非常多的资讯，包括这所有的资讯，其实还有另外一些，然后这贴了一部分，提供了一些资讯。然后这些资讯 Kernel 的比 Kernel 的 driver 就是 ACPI 的 driver。 去会去读这些资讯，然后把它丢到丢到在克隆这个地方，就是这样一些 comp，capacity 啊，capacity o 啊，design 这些，这是有一对一的对称。然后这些资讯，上层的作业系，上层的 p i c a t i n e 可以去读，然后它就可以把它秀出来给使用者看。那当然这也是刚有提到，这是个很标准的。我有个 p i c a t i n e 我需要知道硬体的资讯，我透过克隆马九。 克罗马九再透过 bias，那 bias 再去读。当然，i a s 其实做还，实际上的前年是 bias 还要去问 EC 现在的状态是多少，e c 还在去问 battery，但是后面的咨询，你作为系统来说就完全不需要知道，他只需要知道说，反正你 bias 要给我正确的资讯，然后只要你资讯对，我其他都不在乎。音频怎么设计跟我无关，所以他有这样子的一个非常大的好处。那接下来就是另外一个大家很最常我。 最常遇到的问题就是荧幕荧荧幕的亮度，它其实也是一样的，大概八 S 就透过三个，也是一样透过三个 h d 的 matter，一个叫做 BCL，叫做 B，然后 b c n 跟 BUC，它其实就是 get 跟 set 的而已，讲多少笔。那作业系统然后会透过第一个才会去读 B BQ 呃 BCL BCL 就会跟作业系统讲说，我这台电脑现在有几阶的亮度。 比如说十阶或者是二十阶，以及一度我现在是什么亮度，我就我作业系统就知道。比如说，啊、现在是第五阶，然后设定的时候，它会回去抠 BQ 呃 BCM，就会真正去 s save 这底层。那当然亮度不止嘛，除了亮度之后，我们还有 h t 它可以调整亮度嘛。那当然这个又是稍微再延伸一点点。我们刚才讲的是作业系统直接跟底层的 Kernel 跟 BIOS 去。 做联动，那可是你按它 K 的时候是发生什么事情？那其实它按可 K 说是发生事情还蛮多的。第一个就是 E C 就 K keyboard o n t p 会去读取 keyboard matrix，然后读到是什么东西，把资讯丢出来，然后产生一个 interrupt，然后丢到 b i a s b i a s 会说：哎，我收到什么资讯？我要跟作业系统讲，说我发生什么事情。举例来说，我就要这个情况就是说，我的亮度，请你调往上调一阶，或者是请你往下调一阶，然后。 八 S 就会丢丢给 Kernel 的 ACPI 的 Driver，然后 ACPI Driver 就会把讯息丢出来给 Desktop 的 d m n 就说哎，请你现在把你这个事情，然后最后这次所以一样嘛，这边是 g e t 他要去 g e t 然后这边去 Set，接呼叫 BCM，下面 DMM，好，这是更更详中间详细的图，八 S 丢出一个里面跟他讲说，我有八六八七，然后一个是 b r i n g Up，一个是 Down。 然后科农会把它转换成一个叫 t i c o l e c o e 之后就可以用，大家都如果用修修憩大概就可以读得到，就会知道发生什么事情。然后如说在乙方组上面就 GSB 会去读，到你现在的现在几第几阶，然后他们会把荧幕画出来跟你讲说，我现在要要转到第几阶，然后再把它写回去，然后最后才是付交到 b a s b c n 那 其实不一定到 B 线了，这个这个是一般的正常状况，因为它其实是写到一个呃 kernel 的 system，那 system 其实也有可能不是 BIOS，有可能是 BIU 的的，像 i 九一五它也会自己忽略相同的东西，所以通常如果你们的笔记电脑啊、如果不会，通常如果你看到图示会动不会动，图示会动，但是你的荧幕亮度其实没有改变，大概都是这个错误，当然也有可能它它其实之后还会呼叫 BIU 拽，有可能会呼叫 BIU 拽的。 我们也有也有遇到说是 VGA driver 这边出错，所以不管怎样就这样推到了。这边它其实最后还是交，它最后还是会交给 VGA。E C E C 是以前的，以前在大概三年前的时候亮度还会透过 E C 控制。那近年来大概通通都已经交给了 VGA，E E C 已经不做这件事情了。那最主要的原因是因为透过 VGA 设计，好像还可以再省一点电。OK。 那当然了，啊，这只是一些一些例子。那 BIOS 做了哪些事情？还有啊，譬如你的电源，然后你的 CPU 的频率的叙述，你 CPU 哪些频率，作业系统才知道怎么控制。然后，比如说还有你的 I routing table，然后像机体的分配啊，还有一些电源管理控呃，m 模的管理控制。 像是你风扇的速度啊，什么时候该关机，温度什么时候该关机，然后甚至像如果你，我们有时候会去看 wake up 这个这个地方，大家可以看的话，他不是会跟你讲说我是 S 三还是飞行来，还是 S 四飞行来，等等，这也是在开始宣告的。然后还有当然还有其他的，我比较注意到这一点的是这个，其实我们最近有发生蛮多类似相关的疑问，wake up，你们没有注意到，从来没有 S 五过。 没有 S 五可以选择。有人注意，可能其实 ACPI 我们可以我们往回看这个图，有没有注意到这个图？S 五不在 sleep state，S 五在烧火，所以对 ACPI 来说，S 五是关机，它不是睡眠模式。那不是睡眠，它就不能够叫醒。这是 ACPI 比较特殊的一点。它其实甚至 ACPI 讲的很清楚。 你不可以这样以 RTC 来讲，RTC 是不可以把系统从关机的情况上叫起来。我问过，他说应该是定义的问题，功能上是完全有做的。确，现在硬体都有做到这个功能，但是因为这张图它的设定是 A 四5就不是 Sleeping State，Sleeping State 就不可以通不就不可以被叫醒，所以 ACPI 规定 A 四5不能够被叫 RTC 叫醒，这是一个比较一般人比较会觉得哎好奇怪，为什么我不能够关机的时候叫醒？ 那另外一提的是，Linux 可以，Linux 没有造 h p i 做。我以前也一直以为说 Linux 会做的更更接近 h p i 那当然有些看起来不一定啊，有可能是因为像刚才那个情况，有些人一定会问嘛，为什么不行？我要不可以吗？那答案是，对，Linux 可以。不过我们也常见到，哎，每个人都最喜欢来问我，说这是 b a s 你 b a s 不要再乱搞好不好？b a s 工程师出来讲话，哎。 有些不是， <laughs> 至少他们大部分的时候不是，有时候还是可能是。那当然就是，比如说声音有杂讯或者没有声音，那通常是 audio 专业的问题。那 BGA 断掉啊 b i a s 通常无关。通常，当然了，因为 b i a s 也会提供一些 BGA r n 的设定。那如果错的话，还是可能错。那当然，PCI PCI 通常不需要透过 b i a s 去设定，作业系统可以自己设定。 那当然，硬碟啊，硬碟太慢啊，怎么样子啊？硬碟以前曾经过了，有过了，就是硬碟会透过拜耳斯的车厘子去租，现在已经没有了，所以硬碟的问题也跟拜耳有无关。那当然，U S B 大概也没什么关系，你东西插上去不会断啊。对不起，拜耳不控制那一块那其实讲，哎，大家有没有觉得其实拜 s 还蛮复杂？我我我是我自己是觉得它很复杂。那当然，不过我们知道 P C 最近好像。 越来越不行了，对不对？那 b i a s 是不是以后就不要用了？ <laughs> 太可惜了。没有，哎，最近知道了 a 最近要说我们要用 UEFI，然后也要用 ACPI，至少在设备上。那 A，甚至最近大概前几天吧，我之之前就听到了 ACPI 原本是分开的，最近他们要把它合到 UEFI 里了，以后就是大家可以变成公开可以讨论。 那他们自己在 o g 上面写的，他说大概在二零零五年之后，大概是最电脑的世界放发生最大的事。那好吧，我也不知道，以后看。那当然看到这个消息，我第一个反应就是，哎，我大概还安心一阵子，我大概应该不会没工作了。我 b y 还可以混一段时间。那看别人吗？哎 b y 很复杂，它真的很复杂。那像以前我们。 很多时候啊，有新的 CPU 来，我们就要拿着 Intel 的所有的资料上去开始对。好，Intel 我 CPU 放上去，好，我的 m s r 设定对不对？我的什么东西？我的 i d 对不对？一个一个，每一个 CPU 我就去一个放上去，全部都跑一次一个流程，一个一个设定。那现在看起来 BIOS 工程师好像经不干这种事情了，因为很花时间，一颗 CPU 可能要花我一个小时。那他们常常一来就是一盒，哎，这样子大家觉得很棒，这样子一盒 CPU 可以吗？我们是觉得很苦恼，因为那一个每个都要试过。 那当然就是希望说，我们也许现在看起来，发掘的 cycle 呃，发它呃，发掘 cycle 越来越短了。我们也是希望说啊，我们也许不需要一个一个手动去干，虽然有很多问题，我们希望一个测试图去帮我们过滤一些这些问题。那就当然为在我们这边，我们就是这这个是一个，这个是我们在公司，其实它它是一个 open source 的发掘，大家都可以抓。我觉得它会有一些 link 给大家。 那它最早是从 Intel 的一些，它也是一个类类似个分位的货拿来。那我们公司的一位资深的工程那个科软君呢，在英国，英国工科软君面 Colin King，他就拿了这东西，把它开始增加新的功能。那现在它是一个非常 active 的 project，不管是我们以及像像是有一些我们其实有些 BIOS 公司也开始在测这个东西。然后我们就希望说以后对 Linux 的项目情会越来越好。那。 它是什么呢？它就是一个，它是一个 Linux tool 嘛，在 Linux 的 command line tool，然后可以在 Linux 底下执行，然后可以 check 很多，就看 bug 啊，或者是验很多的 case，很多东西。那它有很多的选项，现在 for，然后这个数字，这个数字从来没有，改，这个 b p 从来没有改过，大概三年前，对，三年前我就没有去动它，大概现在不止了，现在我们后来还加了蛮多，我也没有去算。 那它测哪些东西？就是测很多硬体相关，软体、韧体相关的东西嘛。刚刚讲的 A C P I 啊，像我们提到刚刚讲 C P U 的 computer vision，然后 I S B 的内 e 等等，到 P C I 等等这些。那安装至少在 u 方图 U 方图上了， <laughs> 你是直接跑进来可以装到。那当然它的那个 P D A 这边有都可以直接加，就一个是 stable，一个是一个是 unstable。 啊，stable 就是我们会自己一直部署上去的。source code 上，source code 没有在 GitHub 上，在我们自己的这个上，但是是这个位置。那如果有兴趣，其实可以拿下来看。那我们也欢迎大家，如果有兴趣可以帮我看看。那它一个，它一个旁边来的 tool 啊，就会跟这些是一个比较常用的。一些像是，有提到 API，c 我刚才讲说我们 API c 有很多 interface 嘛，API c control method，那 m e t h o d 就是。 调整，scan 说的，现在没有说啊，现在最近正在想把它加进去。然后一些像应对台测试，那大概两个月前就是在九月的时候，在 p l o c k b l o c face 的 n 战的时候啊，后来我们是希望会发生的，因为那个 ACPI 的 secretary 他同时也是 UEFI 的那个 VP 嘛，他就说，哎，这个好像不错，因为他们公司虽然有，但是他们公司要跑 l e g a l 要跳出来说。 不要跳出来说哦，这个东西我准备 open source 啊，可不可以给别人用？他说，如果我们可以做得好的话，也许哪一天我们可以把这个测试放成变成标准的 API c 的测试，那我们是非常期待，因为这样子跑的话，我至少这个错如果跑的话，我们蛮可以确定跟 Linux 的那个相容性会大幅提升嘛，因为我们我们的错只能在 Linux 跟我下面跑。那如果他们也跑，我每次看到那个客户或者是。 我弟也跟我讲说，你 w s 八不会，我就想揍他，想说什么？就 <laughs> 我就可以跟他讲说，你测试错我没有过，你过了后，他说标准测试错，你过了再跟我再再跟我讲。我已经忘记我三年前这样子跟柯文俊也讲。 <laughs> 那这是一些、一些、一些，就是哎，希望以后会有一些更正面，我们可以跟八 S 的世界更密切的合作，密切的合作。 那当然就是一些一些这些一个测项啊。那其实其实这是一个 screen shot，但跑，很抱歉，它不是故意的，所以它是 command line。它只是一个刚才提的，我们如果要测试 battery 有没有正确运作嘛，它这是一个执行中还没跑完。那基本上这是一个 interactive 的，就是你们要在旁边。在一开始它有点难做，你要把电源线插上去，然后看有没有充电。把电源线拔掉，看看有没有放电。然后这样子做然后它跑完不会等。 现在这个时间，所以它是一个测向，最后一定会讲是一个 pass 或 fail。因为 pass 当然就是都有正正确的充放电，那因为它是读 b i a s 的界面，所以代表 b i a s 是正确的。那另外就是像这种，我可以跑 CPU 的 P stay，performance stay 嘛，它就会跟你讲，然后最后它会跟你讲说一个 pass 还是 fail，然后它里面会跟你讲说这个 CPU 这做资源这些这些不同的那个速度。 那这些速度就会，呃，它就一个一个升，就会把它升上去、降下来，然后正确对你 CPU 的设定是不是正确的，你 CPU 是不是真的会造成赛事的叙述距离动作？那目前呢，它这个 tool 是每个月我们每个月更新一次，就是一些资讯嘛，我们的版本名字啊，一些历史内容。那如果大家有兴趣，我可以把我会把那个 slide 寄给后，然再给大家可以分享给大家。 那这是一些现在一些 resource，一些它当然目前它是 x86，最主要是开发对象。那在 ARM 上面，因为现在目前 ARM 开始采用一些蛮多的分位的，那以往都不是嘛，以往都是直接。那现在有些 UEFI，有些 c 8 6我们也是开始会在试尝试的在 ARM 上面运作。那目前是有一些会动，大部分不会动。那。 如果有些资讯的话，这这边我们有一些网页 reference 啊，然后像 m a i l i list，我们是采取 m a i l i list。如果有任何的问题，或者是有更好的，是有更任何的派群，就寄到这边。我们是用 git，你用 git 寄的话，我们就会收到。那每天的今天没来，每天的是林根宇，大家应该有认识。Lecico，有些人应该是认识的。那对，大概是这个样子。 那有没有想听什么？我我也不记得有什么八卦可以讲。我说候去，啊， <laughs> 可以测 UEFI 机子，可以。测的测它有一些 UEFI 专门的测效吗？那它其……我说你们测机器吗？就平常的，我们用很多 PC 啊，就直接测 PC。那 UEFI 其实可以测的东西不大多，用探设备时被一根一只手大概数得出来吧。就是比如说你 reset 就重开机嘛，然后 RTC 时间。 variable，然后一些 secure 的啦，secure 是透过 variable 设 e 去做的，然后这些还有一些 table，但我们目前大概，因为它也只剩下这些可以测，其他大部分的一些功能在 b a s 交给控，交控制权交给 AWS 后，通通被通通被予掉了，就不能用。那有没有一些测试是比较危险的？例如说测试之后，有，当然，通常会危险的就是 runtime 设 e 一般的 variable 测试啊，这个，那是。 我们好像有骂的 o n safe。，variable 嘛。那之前像三，不确不确不确定在场知不知道，三星有一些机器，只要 UEFI 一灌上去，然后就变砖块嘛。那那个那时候发生的事情，是因为他们的他们的 ACPI 的部分是透过 WMI 做，那 WMI 就会 WMI 是把控制权最高的领导把控制权全部交给 BIOS，但是他们的错乱掉里面的。 里面的设备子出乱掉，它就会跑到设去 f e s h 你的弄 o 的地方，然后把整个弄洗掉。哇！哎，对，就那台机器就是哎，就拿回去就可以送修这样。那后来 kernel 不会了，因为 kernel 就看到说判 kernel 的写法是判断是绿叶 f i 就把绿叶 f i 那几个洞不给他用，所以避免这个问题。所以是 variable，我们记得有 bug，它 unsafe，所以你应该一般执行不见得会包到它。对，有有这种事情。 透过 b i a s 做事，其实就是有这种危险啦。因为以科以科农来讲，科农大概都不大能够去 f r e s h 你的你的那个 ROM，但是 b i a s 可以而且会做，它有这个功能。所以这是一些比较，我们有没有跑过油？好像目前是没有跑到啦，因为那个灾情好像也只仅限于三三星的机器上面而已。请像一般以 n v e r t e r 人不知用什么 U 的，然后或者 U 的下一载 BIOS 这种东西？ 那，那，就未来会导向会改用这种，你是觉得有机会会变成这个为主导吗？那我们再推啊。 <laughs> 如果问我的话，我知道 server 有，因为我看到一份 document，他们有一份 document 在讲说 server 的 u e by r e q u i r e e m 方面。那目前是局限于 server，那我想做应该是不大会跟进啦。那其实 UEFI 使用的情况比大家想象中的还要多，Mac 早就用 UEFI 了嘛，对不对？ 其实 iPhone 如果有 iPhone，因为 iPhone 好像也是用 U 盘，只是特殊版本而已。所以它比想象中的还要多，只是我们不见得知道而已。对，那我是欢迎的，就是我不会死。 <laughs> 我曾经我曾经也担心过，手机起来了我怎么办？ <laughs> 那好像对。那其实我自己做自学派生。 是很是很好像不是很复杂的， <laughs> 但是想说趁这个机会跟大家介绍 b i a s 大概哪些事情跟 b i a s 有关，哪些事情跟 b i a s 无关。那我可能再给拆 p 一下，其实跟硬体需要分配的状况下会跟 b i a s 有关，那不需要分配，像是 PCI e v i c e 这种它有一个很标准也是一份这么厚的 document，不止它很多份很厚的 document，这种标准硬体设定的，像 USB 也是嘛，有标准，这些可能会自己透过标准的专业做掉，这些就不需要 b i a s 哎，请手。那请问一下，就是，呃，有没有关于就是 security 啊这个东西，就是，因为现在好像有看到一些原厂的做法是跟你手机刷机很像，你要你要解我就帮你解，可是你在机器基本上等于有点像是没保护这样。那有没有什么比较好的方法可以可以绕过去？因为我现在还还有看到另外一种是，先让如果你有 Windows 的话，先让 Windows 带带过去骗完他钱当之后，再用。 Windows 的那个多多重开机再再导入 Linux，可是如果这样我没有 Windows 的话，好像做不到这件事。想请教大家有没有什么比较好方法可以可以可以处理这一段问题？这个问题在 PC 上应该不是问题啊，因为维哦这个也是一样，当初在微软的旅 n 们当中，他们也要求说你所有的机器一定要有 Secure Boot，不对，对不起，要能够支援 Secure Boot。那他没有讲，他说要 Enable，但是他那时候提到说我不没有说要不要可以开根关。 这个功能，所以基本上我们跟欧燕的谈论结果，他一定都觉得说，反正他说要有我就给他，他没有叫我可以开或可以关，我就不管他，不关我事。那这个问题其实我们在 f o r o n e n 刚刚个备折当中，我们一直也有跟跟他反映，他最后改的最后决决定应该是在 PC 上，你一定要可以开关，在 RT 六十 RT 那边呢是不可以有那个开关，所以你的问题就会变成在于。 普通的机器应该是不需要，你直接把它关掉就好了。你去跟他写信，跟他讲说他不符合个人的设备，叫他去去发展，跟微软检举他，叫他多收一点钱。不应该是，可是微软应该也不能绕过啊，因为微软它也会晒，它有，我们现在 Linux 是还不晒，呃，大部分的情况是不晒裸露嘛，所以就是你的 Grab 是晒的，或者它叫 s i n 我们现在用 s i n s i n 是晒的，然后它漏 Grab。 然后看，就是逊赛了之后，其他后面的看你要不要晒。但是微软应该是没有办法这么做的才对啊，它全部都晒，所以你根本没有办法跟动它才对。但是如果像用微软的 T，尤其是像以方图或者是像 Fedora 一些版本来说的好了，它其实我们现在都把那个我们他们都晒了，而且是用微软的 T 晒，所以你应该不需要做任何的跟动。像以方图的机器，以方图的随身碟插上去，微软的机器应该是可以直接安装的。 那当然，这可能没有回答你的问题，就是在可不可以绕过？第一个是应该有一个选项，刚才那个蓝色画面不是第一个啦，那个是微软当机的画面。第二个第二个蓝色画面那边会应该也会有个 secure o o 布可以让你关掉它。然后第二个就是其实你很多像是你透过税的很多 kernel 很多不 low 的已经晒过了，你可以使用。那但是后来还炒到一些，当初就是炒什么 GPLB 数呀这些很多奇多奇怪的政治问题，那当然是另外一个问题。 我我确定在前两年造成非常大的回响。那个玉叶发的 EP 跟我讲说好累哦，每个地方我到到处每个见到我都要跟他解释一下，没有没有不是没有阴谋论。那还有没有什么 secure ACPI BIOS 或者是你的硬电脑硬件有奇怪的问题？ <laughs> 你们电脑一定都有很奇怪的问题，我电脑也有很多奇怪的问题。 <laughs> 我们希望可以改善 如果我现在换成，因为我自己手动把我的 boot 改成 UEFI，那如果以前要 recover 的话，你可能就是用一些 rescue 的 CD 啊，或是 USB disk。那如果我现在是 UEFI 的状态，我是不是只要把比如说挂的的 e f i 放在 USB disk 里面，那当它就可以会不要这个档会 low，那当然会动，对，它是可以动的。那感觉它的 recovery 较 比较难一点。它就 Efi 跟以前那个其其中改变一个做法，就是以前是有个 n b r 嘛，它现在已经跳过 n b r 了，现在就用。是那一分。它是一个对一个 Efi 的不 load，它是不 load，其实就是一个 package 吗 p a c a g e 在 load。那你的随身碟如果里面有这个 Efi 的 package，用 config，那它它其实就会直全部 load。对，问题是有时候 BIOS 它。 我认你那个你的 u f i 的的那一只城市。如果是在那个新，式是们现在调整 EFI 吗？啊，不认。你还不会去自己去 scan，然后看到有那个东西，就用它去开机。哦，那它不是不认 EFI，其实有定义一个预设路径，就是你的不 l o a d 如果放那个地方叫这个名，呃，在那个路径叫这个名字，那名字是。 夜白斜线，对对对，夜白斜线不得，啊斜线不得夜，不得 architecture 版本，比如说 X64 点夜白，他应该要去直接抓那个位置，他没有的话就是他做错。哦， <laughs> 那他做错，你就是让斜线去跟他抱怨，或者手动选啊。当然我们讲手动选可能简单点。那这这几年直接是转痛阵痛期啦，其实我们遇到很多奇怪的奇怪的怪问题。 那没有其他的，那就谢谢大家。